mavzusini tugatgandik endi e, bu darsimizda e, pol mavzusini o'tamiz pol e, pol pol ham o'sha ribbon panelda arxitektura bo'limida joylashgan flur deyiladi ingliz tilida flur buni tushuntirish uchun keraklar devor chizib olamiz oldingi bilimlarimizdan foydalanib aytaylik rektangle bilan to'rt burchak holatdagi devor bo'lsin biz endi shu xona deb tasavvur qilsak mana shu xonaga e, pol chizmoqchimiz bu qanday bo'ladi polni bosamiz bosganimizda propertiesda bizda xuddi devor kabi polda polni ham xossalar kelib chiqadi e, bu mana floor deb qo'ygan bu yoqda bossak xuddi devorga o'xshagan bu yoqda polni ham har xil e, turlari mavjud biz hozir mana biz to'g'ridan to'g'ri polni bosganimizda generik bir yuz ellikni oldi ya'ni oddiy pol bir yuz ellik millimetr ya'ni e, hech qanaqa material berilmagan bir yuz ellik millimetr qalinlikka ega bo'lgan pol e, hozircha shundan foydalanamiz endi buni bosganimizda bunda ham devorga o'xshagan har xil e, chizish uslublari mavjud faqat devordan farqi bunda anaqa pik walls bor ya'ni devor orqali pol chizish buyrug'i bor Boshqangizda o'zi to'g'ridan to'g'ri mana shuni belgilab beradi ya'ni devor ustiga bossak mana shu polni bizga chizig'ini chizib beradi hozir olindi o'sha buyruq devorga bosdim mana polni bitta chizig'ini chizdi ikkinchi devorga bosganim ikkinchi chizig'ini chizdi uchinchi devorga bosdim yana chizdi to'rtinchi devorga bosganim chizadi o'zi to'g'ridan to'g'ri bizga to'rt burchak qilib polni chegaralarini chizib berdi endi buni aytaylik tashqi tarafiga devorni bu yog'idan bu yog'iga o'tkazib qo'yish ham bo'ladi qanday qilib belgilaymiz belgilasak strelka chiqadi strelkani bosadigan bo'lsak o'rtasiga o'tadi yana orqaga qaytadi mana shunaqa holatda o'rtasiga yoki ichiga chizib olishim mumkin mm. chizib olgandan keyin mana bunda ham levellar ko'rsatilgan ya'ni birinchi qavatga elevation orqali tushuntiray nos ko'taradigan bo'lsak mana polimiz hozir e, mana mana bu yerga chizilyapti level bir bu level bir mana level birda turibdi level bir yoki level ikkiga chizish mumkin misol level bir e, hayit offset from level buni buni ham hozir tushuntiraman shu yerni o'ziga chizib ko'raylik mana level 1 tile views qilib olaman ikkala level 1 bilan nors ko'rib birdaniga ko'rish uchun tile views mana level bir nors ya'ni elevation fasad ko'rinishi endi agar chizib bo'lgandan keyin bu yoqda e, finish edit modni bo'lsak bizda mana bo'limizni hosil qildi mana bu bo'limizni tarzdan ko'rinishi ya'ni elevationdan bu polimiz belgilaganimizda level 1 ga tizildi height offset from level esa 0 turibdi ya'ni level 1 dan qanchadir masofada uzoqlashish degan ma'noni anglatadi bu 0 turibdi demak level 1 o'zida level 1 ni o'zi chizganimizda mana mana shu holatda chiziladi pol ya'ni pastga tushib turadi pastki qavatga tushib turadi tepa tepa chizig'i level birga tegib turadi masalan bunga aytaylik bir yuz ellik beradigan bo'lsam bu polimni bir yuz ellik tepaga ko'tarib bir yuz ellik bersam bir yuz ellik millimetr bersam keyin apply bor bu yoqqa propertieslarni o'zgarish qiladigan bo'lsak apply bosiladi agar bosmoqchi bo'lsak ham ozgina kutsak o'zidan o'zi o'sha apply buyrug'i bosiladi mana bir yuz ellik tepaga ko'tarildi 3 ddan ko'rish mumkin mana 3 ddan bosamiz mana pulimiz gruzeli tepaga ko'tarilganda pollo o'zini qalinligi gruzeli bo'lgani uchun devor bilan bitta urganda bo'lib ketdi mana yo bo'lmasam devor belgilayman yo'q devor belgilandi bir yuz ellik emas aytaylik minus bir yuz ellik beradigan bo'lsak xuddi shunday faqat minus bergan uchun pastga tushadi mana pastga tushdi minus bir yuz ellik berdim pastga tushdi orada mana bir yuz ellik masofa joyi qoldi ana o'sha annotate'dagi align e, o'lchash buyrug'i buni bosaman buni bosaman bir yuz ellik e, endi hozir nol qilib qo'yamiz yana belgiladik nolni bosdik enter bosaversak ham apply bosiladi apply bosamiz nol bo'ldi yana o'z holiga qaytdi endi biz polni chizib bo'lgandan keyin unga o'zgartirish kiritishimiz mumkin har xil e, xuddi devor kabi unda ham teshiklar hozir qilishingiz mumkin boshqacha bir shakllarga olib kelishingiz mumkin devorda ham bu narsani o'tgandik hozir e, norzni o'chirib turaman bizga kerak emas 3 dni o'zi qolsa bo'ladi va e, mana turaveradi fayl yuz holatda turgani yaxshi bu yoqda ko'rinadi uch o'lchamli holatda belgilayman bu yoqda xuddi devor kabi bunda ham edit boundary degan narsa chiqadi ya'ni devorni o'zgartirish bosadigan bo'lsam o'zgartiradi yoki bo'lmasam x bosaman edit boundary ni o'rniga shu devor o'zi e, polni o'ziga ikki marta bossak ham edit boundary e, buyrug'i to'g'ridan to'g'ri ishga tushadi ya'ni shu orqali ham o'zgartirib yuborishimiz mumkin devorimizni aytaylik qaytadir mana bitta teshik hosil qilmoqchimiz dumaloq mana ushlab turib tugma bilan sal surib qo'ysam bo'ladi mana bu ko'rsatmoqchiman mana teshik hosil qilmoqchiman dumaloq ketar burchak mana farqi shunaqa o'zgarish qilgandan keyin endi finish deb bosib yuborsak mana bizda polimiz teshib berishi mumkin mana shunaqa o'zgartirish mumkin endi endi men hozir polimni qavatlararo nusxa olmoqchiman polimdan bu qanday bo'ladi elevationga o'tib olaman hozir ikkita qavat borligi uchun ikkita level mavjudligi uchun mm, uch o'lchamni hozir o'chirib tashladim kerak emas ikkita qavat mavjudligi uchun hozir bundan ko'proq qavat qolamiz aytib uchta to'rtta qilib buni belgiladim oldingi darsda o'tilgandek elevation darsida e, kopiya olamiz mana mana bu kopiya olindi e, kerak emas endi bu usulda emas oddiy kopiy buyrug'idan foydalangan holda olamiz copy buyruqini bosdim endi elevationda ushlab turib xuddi o'sha masofada oldim yana bitta olmoqchiman yana ikkita olaylik mana copy buyruqini oldim har safar için olavermaslik uchun multipaylda yoqib qo'yamiz multipaylda yoqib qo'ydim 5 yeterli. yetarli beshtalar yo'q Hop, endi xuddi shu levellarga boyagi e, polimni ko'pay qilmoqchiman. Belgilayman, mana polim ushladim, belgiladim o'zini. Belgiladim. Endi bundan foydalanamiz. Ko'pya paste aligned to selected levels e, ya'ni belgilangan qavatlarga nusxa olish. Buni belgilab, shiftni bosib turgan holatda oxirgisi 5-levelni bosib oladigan bo'lsam, o'zi qolgan 3-4larni ham to'g'ridan to'g'ri bizga belgilab beradi. ya'ni mana shu belgilangan qavatlarga nusxo ber degani ok bosorsak mana bizda har bir qavatda olib beradi uch o'lchamli holatda ko'radigan bo'lsak mana mana buni ikki marta bosamiz mana har bir qavatga bizga nusxa olib berdi devorlar kerak emas hozir bizga devorlar ochib tashlaymiz bo'ldi o'zi mana endi polni polni ham xuddi devor kabi e, hossalari mavjud ya'ni e, devorda o'tgan darsda ko'rsatuvdim hozir e, mana o'chirib tashlaymiz belgi nusxa olingan pollarni kerak emas va birinchi qavatga o'tib olamiz mana birinchi qavat polni ham devor kabi o'zini qatlamlari qalinligi mavjud uni ham xohlagan o'zimizga kerakli bo'lgan holatga o'zgartirishimiz mumkin agar mana bu yerda bizga kerakli pol bo'lmaydigan bo'lsa bu ham xuddi edit edit tagga kiriladi bu yoqda polni e, hossalar kelib chiqadi bunda ham duplicate degan narsalar bor e, o'tgan darsdagidek bunda ham duplicate qilamiz masalan aytaylik mm, ikki marta tashlaymiz bizga 500 qalinlikdagi pol kerak 500 yozdim generik mm, va bosdim nusxa olindi hozir generik 150 dan nomini o'zgartirib ya'ni 500 deb solindi lekin hali o'zini xossasi o'zgargani yo'q uni ham o'zgartirib qo'yish uchun editga kiramiz kirganimizda mana bu yoqda o'sha devor kabi e, funksiyasi materiali va qalinligi mavjud e, funksiya materiallarni keyingi darslarda chuqurroq o'rgatamiz lekin hozir qalinligini o'zgartirib qo'ysak bo'ladi besh yuz qildik demak buni ham besh yuz qilamiz okey endi qalinligi ham o'zgardi mana bitta besh yuz degan yozuv paydo bo'ldi default thickness qalinligi okeyni bosib ko'ramiz bu devorimiz hozir besh yuzga o'zgardi mana nomi ham generik besh yuz 3D holatini ko'rsatgan mana qalinlashgan 500 ga yoki mana elevation holatda ko'ramiz 500 bo'lgan o'lchab ham ko'rishimiz mumkin mana annotate bo'limida aligned deb turib chizik mana 500 demak polni ham shunaqa o'zgartirib olishimiz mumkin sizlar bilan bu darsimizda demak pol mavzusini o'tdik pol mavzusi ham unaqa qiyin emas edi devor kabi bir xil xossalarga ega edi keyingi darslarimizda sizlar bilan tom qanday o'rnatilishini ko'rib o'tamiz